ayo itu pemadam iya ayo lagi lagi itu pemadam lagi ayo terus terus itu peko iya terus ambil ambil ambil itu ikan terus itu helikopter lagi-lagi itu mobil balap mobil balap taruh taruh lagi-lagi itu Thomas lagi-lagi itu mobil tank bensin lagi-lagi itu mobil telepon ya singa macan ya yuk tayo terus lagi itu mobil tank tayo mobil kerek terus jagung terus oh truk molen terus ini. itu truk molen lagi ikan ikan lagi nah, ya. ikan lagi mobil tank lagi ambil ambil ambil ambil ambil ambil, ambil. oh mobil box mobil balap tuh mobil balap udah yuk teman-teman ayo ini teman-teman nih Singa. Iya. Udah yuk.